させとけなもない日々が足を揃えりくれたエゴイズムまことしやか映り込んで一人ただゆかりいつまでも愛想ない身のない街が語ることも不思 であるまじき花飛び青い立てたトンボがエリビルで気づかれたメトロポリス消えたその背中をなぞる日はいつもくだらない春を歌って淡くともり血が筋をまた怖くただたまらないほどに人知りの種のように一言ずつ

いい友達になった時のように話してもらった時のように可愛い愛しいこと用意してててを走った海のように明日の日をじと望むようにまだもっともっとあなたを照らせたはず でも手をないで半端な日さえそこ向いてさようならだけそっと言って僕はどうもこうもいかないさ笑いたいならちょっと待って聞こえないふりばっかやって落ちのない日がずっと去って飛んだ声の塔に死んでいたひとしきり降った雨のように一言続く嘘のようにただいのない変化にしが がしてたい手になった時のようにこれからもずっと言えるようにああふわついたこと夢の味が明日の日にずっと消えるようにまたきっときっとあなたに出会えるはず